يا لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا صائمين قائمين إيمانا واحتسابا الحمد لله الذي أعاننا على تلاوة كتابه العزيز على الوجه الذي يرضيه عنا اللهم اجعلنا مع القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا واشفع شفيعا لنا يوم القيامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المعافين من سيل الأسقام المعاذين من الشيطان الرجيم الميسرين في كل خير أو لكل خير المؤيدين بروح منه ونصر منه تعالى جل شأنه المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين اخوان اخوات سدن حلقة القرآن di mana saja kita berada semuanya hendaklah kita berhalaqah Quran halaqah Quran tak mesti duduk dalam masjid ibadur rahman duduk di rumah pun boleh nak berhalaqah dengan halaqah Quran Insya Allah kita pada pagi ini setakat sekitar dua jam kita akan berhalaqah تحلقوا حول القران حتى تخلقوا به شعار kita naklah kamu berhalaqah dikeliling Quran sehingga kamu dapat berakhlak dengan Al-Quran seperti mana Nabi kana khuluquhu Al-Quran adalah Nabi itu dan menurut hadis sahih akhlak dan gerak gerinya ialah Al-Quran. Allah inna ala an natakhalluqa bi Quran. Allahumma inna ala an natakhalluqa bi khuluqil Quran. Kama كان ذلك رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم تخلق بخلق القرآن إخوان أخوات Yang dimulia Allah Ta'ala sekalian pada pagi ini kita bersama dengan kitabullah Bersama kitabullah tilawatan Istima'an Istima'an tadabburan tafsiran takhalluqan amalan imanan da'watan maka itulah kita dituntut kita dihantar ke dunia bersama dengan hudan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman faman ittaba'a hudaya fala yadhill wa la yashqa itulah asas kita manusia yang dihantar ke dunia maka hudan di zaman Rasulullah SAW Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah al-Quran al quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Itulah hudan di zaman kita Siapa dia? Faman ittaba'a hudaya Faman qurana Fala yadillu wa la yashqa' dia tidak akan sesak dan tidak akan celaka hidup dia walillahil hamdul minnah Allahu fatah lana Allah maftah lana waftah li المسلمين والمسلمات حتى يكونوا مع القرآن إيمانا وتلاوة واستماعا وحفظا وتفسيرا وتدبرا وعملا وتخلقا ودعوة الناس إليه الحمد لله kalau kita mula semak jadi ahli Al-Quran tiap-tiap orang minta pada Allah Taala boleh jadi ahli Al-Quran اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين دعاء سموله ني يا الله jadikanlah aku ni sebagai ahli Quran yaitu ahli kepada mu alladhina hum ahluka ahli kepada mu wa khassatukan dan orang-orang khususi bagi kamu. Ah tu kita naklah tulah. Nah, Allah menjadikan min ahli Al-Quran wa ja'al auladana wa dhurriyyatina wa zawjatina min ahli Al-Quran alladhina hum ahlullah wa khassatuh. Nah, atau ahluka wa khassatuh. Nah, wa khassatuh. Insya-Allah siapa nak jadi ahli Allah maka jadi ahli Quran sebab itu kita akad selakan ma'al Quran alladhi ma'al Quran huwa ma'allah orang okay, bersama Quran ialah dia bersama Allah sebab ahlul Quran ialah ahlullah wa khassatuh <clears throat> dan orang yang tertentu orang pisit hak Allah taala mudah-mudahan usaha kita dalam hidup hak nombor satu sekali ialah kita nak usahalah mana kita jadi ahlullah setengah daripada jadi ahlullah ialah ahlu kitabillah ahlul quran tak supaya demo dulu demo dulu ahlul kitab Nah, Yahudi Ahlul Kitab. Nah, Nasrani Ahlul Kitab. Kita Ahlul Quran. Nah, ah, Ahlullah wa khassatuh. Ya, insya Allah ta'ala lillahi ahlin. Bagi Allah tu ada orang beriwan dia. Oh, segenaknya Allah ta'ala buka peluang belah ni. Hadi fursatun fatahah Allah. Nah, li man yarghabu an yakuna ma'ahu bagi mereka yang suka hati untuk nak jadi sebagai orang yang duk diberi wan Allah orang yang tertentu bagi Allah semak selalu eh umat Islam hari ini nah we jadi ahlullah sanialak dia Quran duk sekali kita semua tu sanialak ahlullah ya Ha, kalau ngapa ingat mujuk. Kalau tak ngapa pun tak apa. Ha, asal duduk dengan Quran. Hari-hari kena duduk dengan Quran. Nah, sejuk sehari sekurang-kurangnya. Nah, kalau boleh dalam bulan Ramadan ni Nah, saya target semua dalam bulan Ramadan saya nak minta jangan kurang ada 100 juz. Nah, sebulan ni boleh 100 juz. Kalau boleh, kita didik diri kita Nah, sebulan Ramadhan boleh 100 juz kala tiga kali khatal belbeh lah. Nah, kita didik diri kita. Nah, diri kita tahu jadi boleh 100 juz hari eh, sebulan kita saparah go ma'al Quran orang yang agak tinggi sikit dah kelah berkat nama al-Quran tu. insya taala kita usah. Nah, semua tu orang panggil supaya saya nak didik Fuad Rita jadi 100 sujud sehari tu lah tiap-tiap hari jangan kurang ada 100 sujud terutama bulan Ramadhan. ni kalau kurang lagi mana kata teruk dalam kita tu 100 sujud lima puluh rekaat nah insyaAllah Quran bulan Ramadhan kalau boleh habis-habis tak ada 100 juh insyaAllah ta'ala dalam masa sebulan khususnya waktu etikaf kita boleh baca sampai 45 juz sehari boleh. Nah, ah, insya-Allah marilah kita istimewa daripada awal. Lah ni kita hala di ujung dah lah. Hari ni tanggal 19 Ramadan dah hari ni. Nah, sepatutnya tiap-tiap hari boleh 50 juz dah. Tapi sesungguhnya tak sampai lagi 50 juz. Nah, maka insya-Allah sekali khatam 30 juz. Nah, ah, insya-Allah taala tiga kali khatam 90 Tambah lagi sepuluh je dia tukar serata. Nah, kita tahu kenapa ada ada akar itu. Bagi kita terbiah diri kita. Nah, supaya diri kita terbiah, terbiah jadi nampak katanya kita ada istimek ya panggil. Ada kerongkan kita. Nah, Allah ta'ala jazakumullahu khair jazak. Didikkanlah ni kita ha, ha, turun temurun pada anak cucu kita anak-anak nah semula kena baca 100 juz nah bulan Ramadan kita didiklah tu kepada anak-anak kita insyaallah nah ah, kadang-kadang kita buat sama-sama anak kita tu ah gile baca aa, ah, anak ni baca 5 juz ani 5 juz ni 5 juz semalam ni habis nah habis sebuah Quran semalam ni sebuah Quran nah patut kalau ada nak hadiah doa doa doa nak hadiah kita berdoa Nah, hadiah pahala bacaan kita kepada orang kita ingat dia dalam wahab mati dah. Baik tak boleh baca Quran dah. Yang nanti terima hari tawi kita. Nah, maka kita hadiah Allah mausil. Allah mausil misla sawabi ma talautuhu au talaunahu ila ruhi fulan fulan fulan. InsyaAllah kata banyak kejumhur ulama katanya siapa pahala. Nah, walaupun adanya khilaf sikit dan banyaknya insyaallah pada itulah sebagai tazkir mukaddimah halaqah Quran pada pagi nah ah, Sabtu yang uh, uh, 19 bulan Ramadan insyaallah nah uh, dan kita ada sekali Sabtu lagi dan nah, waktu kita duk la etikah masing-masing lah mana tu kadang-kadang tengoklah dunia nak musim ke anak yudabbirul amra minas sama'i al ard Allah Ta'ala tadbir ala dia ni daripada langit lagi dia tadbir kontrol musim ke mana boleh etikah ke tak boleh etikah ke tak boleh semaya tak boleh semaya duduk di bawah pentadbir Allah yudabbirul amra minas sama'i ilal ard dan insyaAllah Ta'ala mudah-mudahan yaktub lana al-khair wal-barakat fi hadha syahril fadil syahrul rahmati syahrul al-barakati Nah, insyaAllah ta'ala Ya Rab Salimna ila Ramadan Wasallim lana Ramadan Watasallamhu Minna taqabbula Birahmatika ya Arhamar Rahimin Mari kita سورة يوسف, Yusuf insyaAllah Baca Nah, uh, ah, pakak baca kamera turut InsyaAllah ayat 22 hari ni ya. Kita mula dari ayat 22. Ayat 21 daripada 1 pada 21 kita sudah baca dan kita uh, dapat beri uh, tadabbur dah pada minggu satu lulu tu. Dua kali satu dah musim kerana kita kita kita baru sudah dan kita ni lah kita kepada dia al-bayan mengenai makna Quran surah Yusuf. Siapa tak ada, dicari ada. ada Nah, tanya khabar mana ada. Saya tak tahu juga tempat dia ada macam sendirilah. Nah, boleh di sini pak ada ke? Nah, pakat tanya khabar tengok supaya kita ada nah bahasa Melayu. <clears throat> nah, bahasa Melayu bahasa Siak ada terjemah lagi. Nah, insya-Allah taala marilah kita sama-sama tadabbur baca dan tadabbur bismillahirrahmanirrahim. Nah dalam masa ada sejak setengah lebih-lebih dah insyaAllah ta'ala Astaghfirullah wa Taala. Ayat 22 insyaAllah ya Setiap bacaan kita Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'uh Ingat atas tiap-tiap kita baca tu naik pada Allah Ta'ala Baca tu naik pada Allah Ta'ala na ilaihi yas'adul kalimut tayyib di antara kalimut tayyib ialah baca Quran insyaallah lah Allahu akbar sedap sungguh kita ada orang Islam hidup sempurna ada makna nah kerana kita ada tua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah mari kita tengok mula daripada ayat 22 Pah, saya baca pakat turut sikit boleh 45 ayat kemudian saya suruh Tok Imam Mak Hafiz ni baca kat turut dia pula 45 ayat lepas tu kita tengok kalau saya tu tak dengar siapa-siapa baca boleh 45 ayat pula supaya kita jadi ada bentuk berlainan lak lain dan adalah halakah kita insyaAllah ta'ala ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلقت وغلقت الأبواب وقال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك فسبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاك وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تريد فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترى تزوج فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد سغى شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمع ذكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم عبد القادر baca saja baca saja. baca baca bunyi parakat dengan istimak mm -mm. satu ya cuma nanti sudah bangun ثم بدا لهم من بعد ما ودخل معه السجن فتيان ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما خبزا تأكل الطير منه قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله عبد القادر عكاظ والناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يكفي Aku minta berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam Dan tak tak kalau Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sepenuh kekuatannya kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Dan demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya itu bersungguh-sungguh memujuk Yusuf untuk mendapat kepuasan nafsunya dengan Yusuf. Lalu perempuan itu pun menutup pintu-pintu rumahnya serta berkata, Marilah kemari, aku bersedia menyerah diriku untukmu. Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memelihara aku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan percaya. Dan sesungguhnya perbuatan itu telah berkeinginan sangat kepadanya dan Yusuf pula ada perasaan keinginan kepada perempuan itu. Kalaulah ia tidak melihat menyedari ajarannya, ajaran Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu, Demikianlah jagaan Allah untuk menjauhkan perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang tinggi dari musuh. Karena semuanya ia adalah hamba-hamba kami yang dibersihkan dari gangguan syaitan. Dan mereka berdua pula lari berkejar ke arah pintu serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf dari belakang. Lalu ditum, lalu didempakkan keduanya dengan suami perempuan itu. Terdempaklah. Lalu terdempaklah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Tiba-tiba perempuan yang sedang melamun syaitan itu berkata kepada suaminya, Tidaklah ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu malaikat dipenjarakan dia untuk atau dikenakan azab yang menyiksa Yusuf telah menjawab tuduhan dusta itu dengan kata dialah yang memujuk diriku untuk melakukan perbuatan keji dengannya suaminya tercengang mendengarnya dan seorang dari keluarga perempuan itu yang berada di sebelahan mereka tampil memberi pendapat dengan berkata, Presalah baik-baik. Jika baju Yusuf cari tan dari sebelah hadapan, maka benarlah tuduhan perempuan itu. Dan jadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta. Dan jika bajunya Cari dari sebelah belakang maka bestalah perempuan itu dan Yusuf adalah orang-orang yang benar setelah suaminya melihat baju Yusuf cari di sebelah belakang berkatalah suaminya sesungguhnya ini ialah dari timpu daya kamu orang-orang perempuan sesungguhnya timpu daya kamu adalah amat besar bahayanya suaminya berkata lagi wahai Yusuf lupakanlah hal ini dan engkau wahai Zaleka, mintalah ampun bagi dosamu dari suamimu sesungguhnya kamu adalah dari orang-orang yang bersalah dan sudah itu perempuan di, di bandar masjid mencelahan Zuleika dengan anak dengan anak angkatnya Yusuf itu. Mereka berkata, isteri Aziz Zuleika itu memujuk pemuda peraannya Yusuf mau melakukan jahat dengan dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf cuma cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam limpatan hatinya sesungguhnya kami memandang yang berada dalam kesesatan yang nyata maka apabila ia Zuleika mendengar celaan perempuan-perempuan yang hibuh itu ia pun yang hibuh yang hibuh yang hibuh itu ia pun menjemput mereka dan menyediakan satu tempat jamuan buah-buahan untuk mereka serta memberi kepada tiap-tiap seorang di antara mereka sebelah sebilah, sebilah sebilah pisau dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf <coughs> keluarlah di hadapan mereka Maka tak tak kala mereka melihat Yusuf Mereka tercengang Melihat kecantikan rupa parasnya Dan kecantikannya Kecantikannya menawan hati-hati Menawankan hati-hati mereka Lalu dengan tidak sedar Mereka menghiriskan tangan mereka bersama buah-buahan Sambil berkata Maha suci Allah dari sebarang kekurangan. Ini bukanlah seorang manusia rupa yang sangat cantik. Ini tidak lain malaikat malaikat yang mulia. Zulaikha berkata, inilah orang-orangnya yang kamu mencelakan aku menangisnya. Sebenarnya aku telah memunculnya untuk memenuhi nafsuku dari dirinya tetapi ia menolak dan ia berpegang teguh kepada kesuciannya dan demi sesungguhnya kalau ia tidak mau melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya supaya memenuhi nafsuku tentulah ia akan dipenjarakan dan ia akan menjadi dari orang-orang yang hina lucuh merayu kepada Allah Dia berdoa Wahai Tuhanku Penjara lebih aku suka ini Dari apa yang perempuan itu ajak kepada aku kepadanya Untuk berzina Dan jika engkau tidak menjauhkan daripada aku tipu daya mereka Mungkin aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan dengan itu tentu aku menjadi dari orang-orang yang bodoh <coughs> maka Tuhannya memperkenankan doanya lalu dijauhkan daripadanya di budaya mereka itu sesungguhnya Allah dualah yang amat mendengar lagi amat mengetahui Kemudian timbullah pikiran bagi suami perempuan itu serta orang-orangnya anak mem, mem, mem, memenjarakan anak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda kebenaran Yusuf yang menghanaki supaya ia menjauhkannya hingga ke suatu masa dan masuklah bersama-sama ke dalam penjara dua orang kodam raja yang salah seorang di antaranya bertanya kepada Yusuf dengan berkata sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur dan berkata pula yang seorang lagi sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepalaku yang sebahagian yang sebahagiannya dimakan oleh burung Kedua-duanya kedua berkata, terangkanlah kepada kami akan tabirnya. Sesungguhnya kami memandang dari orang-orang yang suka berbuat baik untuk umum. Yusuf menjawab, aku bukan sahaja dapat menerangkan tabir mimpi kamu itu bahkan tidak datang kepada kamu suatu makanan yang diberikan kepada kamu tiap-tiap hari dalam penjara, melainkan aku juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya sebelum ia dibawakan kepada kamu. Ya demikian itu ialah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Dengan sebab itu aku menolak agama kaum yang tidak beriman pada Allah serta tidak pula percaya kepada hari akhirat. Dan aku dan aku ikut berpegang dengan agama ayah dan datuk nenekku Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq juga Nabi Yaakob. Tidaklah sepatutnya kita bersyirik dengan Allah sesuatu pun yang demikian itu ikut agama Allah adalah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur surah Allah Mm-mm. Hmm. Dengan bahasa Thai pula ya เมื่อ Yusuf b ร l u k Waimun เราได้ให้ความสุขุมรอบข้อ และวิชาการแก่เขา เช่นนั้นแหละเราตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี และนางได้ยั่วยวนเขา โดยที่เขาอยู่ในบ้านของนางและนางได้ปิดประตูอย่างแน่นหนา แล้วกล่าวว่า มานี่สิยูซุปกล่าวว่า ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์แท้จริง เขาหมายถึงสามีของนางเป็นนายของฉันให้ที่พักพิงที่ดียิ่งแก่ฉัน แท้จริงบรรดาผู้อธรรม จะไม่บรรลุความสำเร็จเลย และแท้จริงนางได้ตั้งใจมั่นในตัวเขา และเขาก็ได้ตั้งใจมั่นในตัวนางหากเขาไม่เห็นหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขา เช่นนั้นแหละ เพื่อเราจะให้ความชั่วและความลามกห่างไกลจากเขา แท้จริง เขาคือคนหนึ่งจากองค์บ่าวของเราที่บริสุทธิ์ใจ และทั้งสองได้วิ่งไปที่ประตู และนางได้ดึงเสื้อของเขาจากทางด้านหลัง และทั้งสอง ได้พบสามีของนางที่ประตู นางกล่าวว่า อะไรคือโทษของผู้ประสงค์ร้าย ต่อภรรยาของท่าน นอกจากการจำคุกหรือการลงโทษอย่างเจ็บปวดเขากล่าวว่า นางได้ยั่วยวนฉัน และทยาและายานคนหนึ่ง ในบ้านของนางได้เป็นายาน หากเสี้ยของเขาถูกดึงขาดจากทางด้านหลัง ดังนั้น นางก็พูดจริง และเขาก็อยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็จ และหากว่าเสี้ยของยูซุปถูกด็กขาดจากทางด้านหลัง นางก็กล่าวเท็จ และเขาก็อยู่ในหมู่ผู้พูดจริง ดังนั้นเมื่อเขาเห็นเสี้ยของเขา กดึงขาดจากทางด้านหลังเขากล่าวว่าแท้จริงมันเป็นอุบายของพวกเธอแท้จริงอุบายของพวกเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่นักยูซุปจงหันห่างในเรื่องนี้เถิดและเธอโอ้สุไลโคจงขออภัยในความผิดของเธอเสียเถิดแท้จริงเธอนั้น อยู่ในหมู่ผู้กระทำผิดแล้ว และพวกผู้หญิงในเมืองกล่าวกันว่าภริยาของเจ้าเมือง ได้ยั่วยวนเด็กรับใช้ของนาง แน่นอนเขาทำให้นางหลงรักแท้จริงเราเห็นนางอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง เมื่อนางสุไลคอได้ยินเสียงวิจารณ์ของพวกนางเหล่านั้น นางจึงส่งคนไปยังนางจึงส่งคน ไปยังนางเหล่านั้น และนางได้ และนางได้เตรียมที่พิงสำหรับนางเหล่านั้น และได้นำมีดมาให้ทุกคน ในหมู่นางเหล่านั้น และนางกล่าวว่า จงออกไปหานางเหล่านั้นเถิดโอ้ยุสุเมื่อนางเหล่านั้นเห็นเขา ก็ให้การสรรเสริญและเฉียงมือของตัวเอง และกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ นี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่ นี่ไม่ใช่อื่นใด นอกจากมาลักผู้มีเกียรตินางสุไลคอกล่าวว่า นั่นคือสิ่งที่พวกเธอประนามฉันเกี่ยวกับตัวเขา และแน่นอนฉันได้ยั่วยวนเขา แต่เขาขัดขวางอย่างแข็งขัน และหากเขาไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันสั่งเขา แน่นอนเขาจะถูกจำคุก และอยู่ในหมู่ผู้จำนวนยูซุปกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉันคุกนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันมากกว่าสิ่งที่พวกนางเรียกร้องฉันไปสู่มัน และหากพระองค์มิทรงให้อุบายของนางพ้นไปจากฉันเสียแล้ว ฉันอาจจะโน้มเอียงไปหาพวกนางและฉัน จะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้โง่เขลาดังนั้นพระผู้อภิบาลของเขาได้ตอบรับเขา แล้วพระองค์ทรงให้อุบายของพวกนางพ้นห่างไปจากเขาเสีย แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ เมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่เขาหมายถึงเจ้าเมือง เมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่เขา หลังจากที่ได้พบเห็นหลักฐานอันชัดแจ้ง ก็ลงความเห็นว่า ต้องขังยูซุปไว้ระยะหนึ่ง เสร็จแล้ว และชายหนุ่มสองคน หมายถึงมหาเล็กได้เข้าคุกพร้อมกับเขา หนึ่งในสองคนกล่าวว่า แท้จริงฉันฝันเห็น ฉันกำลังคั้นเหล้าและอีกคนหนึ่งกล่าวว่า แท้จริงฉันฝันเห็น ฉันกำลังแบกขนมปังไว้บนศีรษะของฉัน แล้วนกได้มาจิกกิน จงบอกเราเถิดถึงการทำนายฝัน โอ้ยูสุปแท้จริงเราเห็นท่านอยู่ในหมู่ผู้ทำความดี ยูซุฟกล่าวว่า อาหารของพวกเจ้าทั้งสอง จะที่จะได้รับมันยังมาไม่ถึงเจ้าทั้งสอง เว้นแต่ว่าฉันจะบอกเจ้าทั้งสอง เป็นการทำนายมัน ก่อนที่มันจะมาถึงเจ้าทั้งสอง และนั่น คือสิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันทรงสอนฉัน แท้จริง ฉันได้ละทิ้งแนวทางของกลุ่มชน ผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และพวกเขาเป็นพวกที่ปฏิเสธศรัทธาต่อวันกรโลก และฉัน ได้ดำเนินตามแนวทางของบรรพบุรุษของฉัน คืออิบรอฮีม และอิสฮักและยักกุบไม่เป็นการบังควรแก่เราเลย ที่จะตั้งภาคี ด้วยสิ่งใดต่อ อัลลอฮ์นั้นมาจากความโปรดปรานของ อัลลอฮ์แต่เรา และมนุษยชาติทั้งหลาย แต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณแค่นั้นพอแล้วกันสวัสดีครับ جزاك الله خير الحمد لله Terima kasih kepada dua orang Rahman dan Abdul yang terjemah bahasa Melayu, bahasa Thai. Boleh kita reti dan untuk jadi alat untuk kita tadabur. Terjemah ni bagi kita orang yang bukan Arab dari segi fasah ni eh, dapat membantu kita untuk kita tadabur ayat-ayat secara mendalam yang mengandungi uh, apa dia hikmat-hikmat yang sangat banyak sekali sama ada dalam surah Yusuf khususnya dan surah-surah lain umumnya maka pada minggu dulu kita dapat dengar Allah Taala cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan kisah Yusuf daripada dia duduk dengan ayah dia didengki oleh abah dia abah-abah dia sebanyak sebelah sepuluh orang itu maka akhirnya Yusuf dicampak ke dalam telaga na'udzubillahi min dalik dan dijumpai oleh para peniaga yang lalu jalan kemudian dijual belikan oleh adik-beradik Yusuf kepada peniaga itu maka Yusuf diselamat daripada cengkaman adik-beradik dia tapi nak ayat atas selamat dia tu bukan makna selamat. Tadi kita pelaga tengok dengan ya Tuhan selamat sekara pula. Tapi bukan makna selamat. Selamat Yusuf daripada cengkam adik-beradik dia kepada kena jual. Tinggal pak kedua lah. Nah, jadi kena duduk susah hati lah becek dengan ibu bapa ni. Tapi selamat sikit daripada duk wah cengkam adik-beradik dia yang kejam dengan dia kita perhati tengok bagaimana Allah Ta'ala dia bawa Yusuf AS sebagai hamba yang dia kasih ni bagaimana kah ujian sangat tinggi nah, jadi hari ni kita nak tengok pula dia tu seolah selamat dah tapi bukan selamat 100% Selamat dunia ni lah Nak ayat kata dunia ni Dia duduk dalam ujian semua dunia Tu satu ujian masuk satu ujian Kalau orang jamin dulu kata Nah, ah, tu baik mulut buaya masuk mulut rimat Gitulah, salah lagi itulah Eh tak selamat, ni lah dunia Kita ngaji dah Hakikat dunia ialah Ba'dukum li ba'din adu Itulah dunia Nah, Ba'dukum li ba'din adu' Nah, atu dunia mana kita duduk dalam musuh dengan orang syaitan sama. La ilaha illallah. Lalu tu bos apa umur satu masa menurut Ibnu Abbas kata umur tekah ning walamma eh, balagha asyuddahu ni umur 33 tahun. Saya buat sini kan. Ni sebagai membantu untuk kita mari duk tadabbur. Walamma eh, balagha asyuddahu dan tak tatkala Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna kekuatan dia asyuddahu ni agak kata matanglah kita kata kecek bahasa kita agak kata sengah umur 40 Hasan kata 40 Hasan Al-Basri jadi semua tu pakat kita cari hakikat sejarah abaknya barang jelas daripada hadis Nabi tak ada kalau ada hadis Nabi saya wari hadis Nabi dah ni tapi tak ada Lalu itulah Arif kata eh, orang-orang yang anak murid Nabi. Ibn Abbas anak murid Nabi. Sa'ib bin Jubair ni anak murid Ibn Abbas. Mujahid anak murid Ibn Abbas. Hasan merupakan anak murid eh, kepada sahabat juga. Radiyallahu anhu. Atainahu hukman wa ilma kami bawa data atau beri padanya akan kebijaksanaan eh, hukman Nah, wa ilma dan hukman ni kata ulama tafsir daripada Al-Baghawi dan Ibn Kathir dia kata kenabiyah hukman ilmu kenabiyah wa ilma ilmu mengenai agama umum untuk nak prakah hukman dia tu hukman ni segala hukum kau orang hukum ni betul ni salah ni betul ni salah nabi lah tu orang lain tak boleh hukum lah tu nah ah tu lalu tu lah dan Allah Ta'ala we do otak Kita tiap-tiap kali kita mari ayat belah ni Kita berdoa lah. Apabila ya we ka Yusuf Maka apa tak boleh we kita katanya Allahumma atina Hukman wa ilma Kita doa selalu Nah, kita tiap-tiap kali kita temu ayat malak malak, kita doa boleh kita kata. Ni yang panggil iktibas. Allahumma atina wa ati auladana udriyatina hukman wa ilma kita kepada Allah Hukma dalam makna arti luah bukan nabi lah tapi sini untuk Yusuf hukma maknanya nabi Nah, sallallahu alaihi ilmu nubuah ya panggil ilmu kenabian wa kadzalika najzil muhsinin begitulah kami itu beri balah kepada orang buat baik Muhsin ni lah Yusuf ni Masya Allah sungguhlah Duh, buat malak sama. Duh, kena payah dia Allah. Ya Allah, astagfirullah. Duh, umur dia lah mana sangat. Walaupun dia menteri. Nah, Pak Habli, eh, Pak, Pak Angkat Musa, Yusuf adalah menteri keuangan kata. Nah, bini yang nama Ra'in ataupun Zalikha. Nota kaki 21 tu ya. Nota kaki 21 tu. Nah, uh, Eh, kepada eh, At-Tabari yang kata kepada Itfir atau eh, Qatfir tu selaku menteri perbendaharaan negeri Mesir yang digelarkan dengan Al-Aziz Al-Aziz bukan Al-Ghazir manakala isterinya bernama Ra'il atau Zalekha okay? dibeli dengan harga yang cukup mahal katanya Yusuf waktu itu berumur 13 tahun 13 tahun sampai 33 ni 20 tahun Duk dengan selekha 20 tahun Duk makan minum dengan selekha habis genah Kalau kata uh, Apa dia uh, umur 40 Mana kata 25 tahun 26 tahun Duk Nah dengan selekha sebagai ibu Pelahira dia Nah duk dengan menteri ni tapi subhanallah syaitan dia jang walau setara mana dia berasa anak dia dah apa anak dia lah ni ha, kerana dah tu hari ni ni tu jadi menteri dah nah tetapi ni ada berasa ada belakang sebab syaitan ni agama lah dunia ni ba'dukum li ba'din aduwa aduun afad Allahu Akbar lalu tu lah nya berasa nah, tak malak dengan Yusuf padahal anak payah dia dia payah 20 tahun lebih dah Baik tu kita tak boleh harap lelaki perempuan yang tak ada kena pasal uh, eh, nasabiah ni. Nah, kita tak boleh nak harap walau tua beza tekah mana walau jadi jelira sarana pun syaitan tu masih tak, tak lepas lagi syaitan tak lepas mudah-mudah ya ni kalau kita tengok perhati kita tak ada berayat ni lalu tu dia rawadatul lati kita cuma boleh kita baca Melayu Mak kita baca Arab kita cuma boleh nak boleh ilmu daripada ayat Quran sendiri tak saya boleh daripada Jawi ni Ambil tu hari jawi utuh nak ogi kita ke Arab. Kita baca Arab, baca ayat Quran, baca terjemah. Lepas tu kita baca Quran utuh nak ambil. Nak ambil makna dia nak uji masuk. Uji bahasa atau Quran masuk dalam tubuh kita. Bukan makna nak masuk. Nampak tak? tu cara kita nak tadabuh molek sekali. Nah kita baca Quran, baca makna dia. Lepas tu ulang baca Quran sekali lagi utuh nak ambil ruh Quran tu kita nak jadi pahal pakai SD itu masuk nah ha. warawadatu allati huwa fi baitiha ya dok lah dia nak kata anu sangat pas leka tak ada anak pas kata seorang ulama lagi yang kata tok laki dia tu tak ada dok dengan leka dok sekali tak biasa duduk sebagai suami isteri duduk dengan Zulaikha. Sial juga dengan Zulaikha ni pun. Nah, aa, ha, jadi dia tak rasa dapat naik mak tu Tuhan mengenai dengan suami isteri. Pai tengok Yusuf, pai Yusuf comel pada kelebihan Yusuf banyak perkara. Tekah lalu umur 13, 14 tak apalah, berapa besarnya buat salah lain pula. Duduk dalam rumah tu lah, ni lah khulwak dia panggil. Tak selamat dah khulwak juga dalam dalam ni. Rawadat hulati huwa fi baitiha an nafsih. Dia berasa kata dia ni, nak berpuas hati dengan Yusuf lah wa ghallaqatil abwab katuk pintu belaka ni satu ketika ni klik ni klik klik satu klik satu rabit Allah tapi nabawi dah Yusuf ni nabi dah kan bak yawi umur ni dah lama bahar asyudah dah wa qalat haytalak mana letino mula letino bukan Yusuf dah Yusuf nak tupai cara betul benar Balik Tina pun nak tolong cara betul benar 20 tahun, 25 tahun dah ada pergi Yusuf. Tak ada biasa awak ah, kacang dengan Yusuf. Satu hari syaitannya berjaya. Nauzubillah min syaitan. Lalu tu lah mari timur klik ni ni. Nah, hai talak mari Yusuf mai, Nah, uh, mari buat buat zina lah. Qala ma'azallah Yusuf ni ada Allah ya Rasulullah. Rasul ala ni Jadi rasul celah umuh gak. Kita tengok Allah. Allah keadaan. Zuruf. Zuruf seorang Rasulullah. Jadi rasul. Tengok-tengok jadi anak angkat orang. Ada bini lagi rasul. Ah, Yusuf kata ada bini. Allah, Maha suci Allah. Nah. Allah minta berlindung ya Allah terkatakan ma'az Allah Ya Allah aku berlindung kepada Allah dari perbuatan keji ini mana ma'az innahu rabbi semuanya tuamu tu adalah tua kepada perak aku ahsana maswaya elok dia cakap aku 20 tahun lebih aku duk tupai azim duk tupai ketemir nah Eh, qat qatsir qatsir tu pen eh. ya wasa pak wasa mak dah lah balik anak ni tapi balik orang tina ni ada sebabnya kerana syaitan yang kedua kerana dia orang tina yang ketiga katanya riwayat saya tak tak, tak, tak, tak tahu tengok setara mana sah suami dia orang panggil orang mati mati mati perasaan eh, menteri ni mati perasaan tak biasa bersetubuh dengan Zalekha jadi Zulaikha duduk dalam keadaan teraman semua lah. Nah, apabila anak dia besar, gapa dia ya pera ni, syaitan mari ada belakang mudah lah hingga tu syaitan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti kita pergi sapa dia. Innahu la iflahu zalimun. Sungguhnya dia tu, seorang tu tidak jaya lah oleh orang zalim. Ini ayat kata, Orang terlekat budi ni Orang caya Orang tak terlekat budi Allah Ya Yang ni atau maknanya Sungguhnya suamiku itu membelaku Dengan cukup baik Maka aku tidaklah membalas kebaikan itu Dengan kejahatan Seperti ini sama sekali aku tak aku tak aku tak agama nak buat tak molek dengan keluarga aku aku rasa kata ni apa aku dah pak akak aku dah nah la ilaha illallah itulah nah uh, ah, zulaikhanya isteri bapa angkat cantik gak dia jangok zulaikha ni terkenal jangok cuma walau dia orang tua lebih pada Yusuf nah uh, hampir 10 tahun lebih Nah, maka kedudukan dah tinggi. Kalau turut kat Yusuf tak ada alas dah nak telucuk dah. Dengan dia kepeng tu. Sebab dah umur dia lagi. Dah jasa pada dia. Dah menanak makan nasi berpuluh-puluh tahun dah ni. Tak ada alas dah nak telucuk Yusuf daripada syaitan. Tapi subhanallah Allah Ta'ala buat boleh belaka. Nah, Masya Allah. Lakalhamni. Ayat kepada wairun kata. Ayat kepada orang salah kata ayat kepada orang tina ratik dari segi keluar dengan orang lelaki walaupun adik dia, anak dia walaupun apa tak boleh keluar dengan orang lelaki nah dan waris-waris waris nah aa, ah, dia panggil dia apa alhamu almaut waris ni ada ipa kakak ipa ke gapa tu tak boleh dan sekali jangan keluar walaupun ada berupa ipa-ipa kerana itu adalah alhamu nabi kata adalah mati Nah, ha, bawa pada mati bawa pada bedi take Nah, ha, ah, ada ipa kakak ipa gapa jangan ada sekali sama sekali jangan keluar dalam rumah tu lah. ini apa ah, apa ayat pada keluarga apa ya, kena jadi hak bukan mahram tu jangan hidup sekali dengan orang yang uh, uh, bukan mahram sama sekali tak boleh hidup sekali Wala takah homo, wala tak suka dah takah tina tua, lebih dah jisa sepuluh tahun lebih. Nah, pun tak boleh hati juga mana tu tak boleh. Nah, ah, Siti Khadijah, takah dengan Nabi Muhammad, lima belas tahun. Umur empat puluh. Nabi Muhammad umur dua ya. Nah, ah, tu. Jaga malak cerita, banyak cerita. Nah, ilaha illallah. Tina ni banyak. Yusuf pun sakit tina agak. Musa tina agak. Ya. Ah, banyak hal tina-tina dia agama lah nabi-nabi diuji dengan retina. Tapi selamat belaka puan nabi. Selamat tak ada jadi uh, uh, terpengaruh, terperangkap di bawah uh, perangkap syaitan tak ada. Alhamdulillah. Jadi kumullah selamat. Walakad hammat bihi. Nak angin cakap dah. Hawa nafsu tu penuh, gelegak nak nak ke Yusuf tina wa hamma biha Yusuf sendiri pun pasal dia orang jatah sikit sebanyak umur tengah duk wairun umur 33 ni nah habis-habis wairun alhamdulillah ya Allah Allah, Allah. cermin sungguh laula an raa burhana rabbih Kalaulah dia tu Yusuf tidak nampak akan tanda-tanda yang boleh menarik apa dia memesong dia daripada atau yang boleh apa menolak dia dari kejahatan daripada Tuhannya Rabbi ini Tuhan dia Tuhan Allah lah Rabbi Rabbi yang pertama tu khilas apa dia Rabbi innahu Rabbi ahsan maswaya ada sungguh tafsir kata Tuhan sungguh ayat 23 eh, ayat 24 ni burhan rabbih ini rabbih Tuhan lah sungguh Tuhan Allah nah cuma gapo burhan rabbih saya wak sini nah uh, kalau tidak kerana Yusuf sedar bahawa ajaran Allah mengenai haram zina dan siapa berlaku zina itu itu ah, uh, burhan rabbih sah hukum syariat ya nabi Ya kena pegang hukum syariat dia. Sah Burhanur Rabbi makna ni menurut tafsir Qurtubi dan Baghawi. Silap boh sebenarnya kena boh Baghawi dulu ada Qurtubi. Sebab Baghawi dulu ada Qurtubi. Nah, ha, tapi tak apalah. Kerana kita tak ada syarat tertik umur dah ni. Nah. Ha. Itulah pendapat yang benar di kalangan banyak-banyak pendapat. Banyak pendapat Burhan Rabbi. Seperti ia melihat gambar ayahnya Yaakob. Satu pendapat juga. Terima kasih warian ni. Dia nampak gambar ayah yang mari hidup. Pegang dia. Jangan Yusuf. Jangan Yusuf. Nah waktu duduk. Tengah duduk. Syaitan tengah duduk memuncak tu. Ayah yang pegah Satu pendapat. Tapi pendapat tu tu jadi benda yang kurang masuk akal. Nah. Uh, itu pendapat tu ada ulama kata. Atau nampak malaikat menegurkannya. Malaikat berkata, tegur isu. Jangan. Isu. Tegur. Walaupun kesemuanya itu adalah harus berlaku. Boleh berlaku. Itulah pendapat kota Qatadah Ibn Qutaibah Al-Tabari. Itulah pendapat ulama. Dari segi Burhan Rabbih tu kapal Dia. Ya. Hak molek sekali burhan Rabbi, hak betul sekali ialah syariat Allah dia ingat pada syariat Allah. Sesuai dengan makam rasul dia. Makam seorang rasul tu dia duduk dengan ayat Allah. In attaba'u illa ma yuha ilayya. Atu rasul. Nah, atu lebih molek lebih dekat sekali. Nah, ulama kata nah, uh, tu dia. kadzalika linasrif anhu su begitulah nah, kami buat nampak ra rabbih apa semua tu burhan rabbih tu supaya kami menolak dari Yusuf tu akan kejahatan wal, wal fahsyah dan zina keji kekejian zina sebab apa Allah tu innahu min ibadina al mukhlasin ni Yusuf tengah jiba ikhlas ke sungguhnya Yusuf tu daripada hamba kami yang telah diikhlaskan, telah dibersihkan hatinya. Orang mukhlas ni duduk dalam dana pun nampak. Klip intan berlian dia nampak lak, lak, lak, lak. Duduk mana pun tak apa. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Musa nabiyan mukhlasa. Haning min ibadina al-mukhlasin. Nah, apa-apa ya, ha, Nabi ni puak mukhlasin belakang lah puak Nabi ni. Nah, ha. Ah, kita ni pun insyaAllah doa sama Allah menjadikan min ibadikan mukhlasin sama doa Allah menjadikan awladi wa banati wa zuriati min ibadikan mukhlasin al-mu'adhin min syaitanir rajim kalau nak tambah lagi sa. Ya Allah jadikan anak cucu aku daripada hamba-Mu yang diikhlaskan serta diselamat daripada serangan syaitan. Karena al-mukhlasin ni orang selamat dari syarikat syaitan Illa ibadaka minhumul mukhlasin Maka li tatabah al-mu'azina minas syaitan rajim Kena wala eh? Nah Inilah dia Ajaran yang kita kena pakai pegawai sungguh-sungguh insyaAllah ta'ala Lepas tu berlaku Wastabakal bab Maka agilah Yusuf ni setabaka ni berlomba, berlomba lari pergi ke pintu. Hak ni lari nak hamba, hak ni lari nak tubik. Yusuf lari nak tubik. Dia lari nak tubik rumah lah. Sedut dah rumah ni. Hak ni lari nak pegang Yusuf lah. lalu tu lah yang pergi kapal Yusuf tu. Sayak baju dek belakang tu. Anak orang yang mari duduk. Jadi tu akhir. Nah. Bila Zalekha lari pahlet belakang, Yusuf lari belakang, pegang jalan cari baju Yusuf. Oh, berat juga berlaku ni. Eh, Masya Allah. Waqaddat qamisahu min duburin. Dia cerapa baju Yusuf daripada sebelah dia belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan dia tu berjumpa dengan suami dia duduk di pintu. Bawa suami dia klik hijau. Nah, bawa lek ngah. Allah Taala semua tak atur belaka, lu mafu atur belaka tu. <clears throat> suami dia duduk buka pintu, nampak suami yang ada. Qala selalu dah Zulaikha ni mari ni kerana syaitan dah bawa dia tu ya pergi dengan rupa syaitan semacam tu kata katanya dia tak ada beriman pada Yusuf pada nah dia duduk dalam agama umum dia tu form form Ma جزاء min man أراد bi سوءا أو إلا illa ayusyan أو عذاب alim. Nah, tidaklah ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu, terhadap keluargamu ni. Malaikat dipenjarakan dia atau dikenal azab yang menyiksa. Nah, tu lah tu lah orang tina yang panggil. Subhanallah. Karunia banyak ya, ya, ya banyak kara cerita fitnah dekat uh, dia tak jaya dah sekali dia nak tindai pula ya, Yusuf ni jatuh ya pegang zaman dulu yang panggil jatuh semua orang yang tipu tangga lah pula jatuh semua orang sekali dah tipu tangga pula nah mana katanya dia ni Allah kena kena kena ujian sekali dah kemudian kena seksa kat tapala dia pula Yusuf jawab juga. Dia kata kita kena jawab juga. Qala hiya rawadatni an nafsi. Mak lah yang kata. Nah, uh, pujuk diri hamba ni untuk buat jahat dengan hamba. Suami yang kejut. Kejut, suami yang kejut tengok. Dengar Yusuf kacat lah. Abak, suami dia jelas dah kata Yusuf ni orang juh. Dia payah 20 tahun. Tak biasa temu Yusuf tak jujur. Bila Yusuf kecek tu baiklah tu suami dia tu ada makna pada hak bini dia kecek lah. Bila Yusuf kecek tu betul lah ya? kalau Allah Taala berkohan tu Yusuf di Nabi dah lah. Tercengih dia. Dan seorang dari keluarga perempuan itu yang berada di sebelah dia tu mari syahadah syahidu min ahliha in kana qami kata sengaja orang ni ni nah Ah, kepada Syahid dan ahli ini Pada kata-kata setengahnya budak lu Kata setengahnya Orang tua Dan setengahnya orang perempuan Banyaklah riwayat Siapa dia syahid dan syahid Min ahli ini Saya tak ada hari sini sana Semua tu banyak kanya Riwayat tak apa nak gagah mana Nah, riwayat tak ada gagah kita Balah nak ambil wari jadi banyak Dalam kitab kita Nah, Lalu Ya mai kata mana? Tak sekira lah Allah Ta'ala tak ada nak kira Pia-pia Sebab itu tak sebut nama Nah, dia nak kira isi ni Apa isi ya? In kana qamisu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibi. Kalulah baju Yusuf cek malak cari sebelah balik dapat betul Zulaikha ni. Kerana Yusuf ni bila Isa nak nak nak pergi buat dia ke? Dia tanya, dia cari dia dapat. Kenapa tak? Wah, wa minal kazibi isa orang dusta kata mencik buat dulu. Nah. Wa in kana qamisu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa Kalau baju cari belakang, mana je mak ni dah bohonglah. boleh jadi kau mana baju cari belakang. Nah. Wa huwa minas ini mesur dah lah dah Cerita ni mesur sangat Baju Yusuf ni baju belakang dia Yusuf adalah baju Mula-mula baju dan eh, cuma uh, eh, pada darah bahu tu yang kedua baju ni temui pula baju yang ketiga kita akan temui nanti dari terbaca Yusuf adalah terkenal kat baju mana jadi Yusuf ni baju Yusuf ni baju kena cari balik belakang ya ilah illallah falamma ra'a qamisahu qudda min duburin maka tatkala nah suaminya melihat suaminya di takkinlah ni tapi kot kain tu akhir ni orang tu aja boleh terima lah kot kain ni nah falamma ra'a sebab dia bukan orang Islam buat ni kita nak kata dia hukum syariat Allah Taala Setelah suaminya melihat baju Yusuf carik dari sebelah belakang berkatalah suaminya sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan nah la ilaha illallah dan sesungguhnya tipu daya kamu adalah nah amat besar bahaya. ningnah innaka idakun azim jaga malah eh pemuda cara Lelia Mogatino ni besar. Ya seru ni. Ambil tu saya dah saya dah ayat dah main dulu saya ayat dalam tafsir saya tu. Dalam Quran dua tempat hak sebut gatino dulu. Pak lain sebut ayat tadi usah mu innal ladzina amanu sebut ayat tadi saja kada. Bak taglib. Kadang-kadang innal muslimin wal muslimat sebut ayat tadi dulu. Ayat al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat Dua tempat sebut retina dulu nak kerat. Satunya az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu laqra suratul nur. Sebut retina dulu. Orang zina tino dak retina jatuh. Sebab apa? Sebab punca zina ni yang mari pada retina dulu. Ini di antara hikmah hijab. Di antara nah punca zina ialah tak ada berhijab. Apa Islam hari nak katuk punca zina suruh berhijab. Nah, orang yang tak berhijab ni pasal dia ada nak jual barang yang apa orang kelong-kelong kelong-kelong semua. Mung nak beli ambil aku nak beli ambil. Ada apa lah? Jual tak patah. Siap malam 24 jam tak mutu tangkap. Pasal dia. Nah, tu yang panggil sebab punca zina mai dah retina dan bahaya zina atas retina juga. Bahaya zina. Ayat tak apa pacu sudah kiprah dia zina ni timur tarati nak kena dah tipikal jadi punca dan bahaya atas retina lalu tu Allah Ta'ala dengan hikmat dia Allah Ta'ala alam lah dia mulakan azaniyatu zani. ayat lain lah, ada as-sariqa as-sariqa as-sariqatu ayat pun juga mula ke as-sariqa as-sariqatu tapi zina sah patut yang keduanya Al-Khabithatu lil-Khabithin <laughs> Allah Nasratul Nur juga Al-Khabithatu lil-Khabithin Ya mula dengan retina dulu Orang jahat tino orang banyak Baik jahat ni Dia ada retina tu penting Nah kalau retina baik InsyaAllah Khabithin mari eh, At-tayibin ah, ah, At-tayibat Gitu juga At-tayibin Segi Segi kira baik hudah ni Ambil lak dari retina keluar Gotino ni nombor satu sekali. Sebab tu dari Pak Cu nak pilih tu, suruh Pak Cu pilih Tino cari Fafarz Bizatin Din Taribat Yada. Sebab apa? Abah ni ibu kepada penyakit nak mari. Padahal Pak Cu tak jauh juga. Nah, tapi Pak Cu tak jauh pun suruh pilih hari jauh juga. Dengan sebab Tino jauh, Pak Cu tak jauh pun kadang-kadang turut ke Tino. Ini pula telinga wih Ah tak boleh kira kat pacu. Dan atu ah, tina ni adalah perannya balik al-khabisatul khabisin ayat ni al-khabisat dulu bawa at-tayyibat lil tayyibin. Nah, sebab itu pakai ya orang perempuan Nah, kamu adalah Allah Taala uji eh, eh, banyak pada orang lelaki, maka marilah bak sosial dah, eh, bak sosial, bak sangkom, bak ijtimaiyah orang perempuan ni banyak ujian kena duk kata abad tu qarna fi buyutikunna nalah kamu pakat dok dalam rumah jangan tu baik tak apa apa bawa tu baik tu mu jual barang mu kata patah Ya, mereka kamu kata orang tak apa lah. Ha, kata barang jual mu tak apa. Nama tahu mana kata mulah nak lah nak. Bawa kata habis tak. Ha, begitulah lebih kurang ya. Hikmat Tuhan ni Masya Allah. Syariah dia sesuanya kauniah dia. Syariah syariatullah Allah tunasibul kauniyah al-rabbaniyah. Ya, kauniyah kejadian, kejadian manusia ni Allah Taala sangat tahu. Nah, ya, akan kejadian apa dia uh, hamba dia. Apabila berlaku gini balik suami dia kata Yusufu hey Yusuhna a'rid an hadha lupalah ni tak sadar lah cahaya korang lah kata ni rahsia keluarga lah ni rahsia keluarga yang ni roi api ya benda ni senyap-senyap sudah kita makan kata sekarang ni arid an halah nah uh, dah boleh faham banyak an arid an boleh jadi makna katanya tasaduk dalil ke mocik mula hasab dalil lah mocik lah, mula pahala ni yang kembali Wastafiri li zambik paling kau lezlekhah itin arutin dia boleh mung hezleka heletin aku mung minta apa apa bagi dosa mung, mung dosa ni katanya minta apa sini katanya ya tak ada Tuhan tak apa pada minta maaf pada suami dia lah nah minta maaf pada suami mung mung dosa nah ah tu dia lepas sesungguhnya gapo dia Uh, innaki sungguhnya kamu ni kunti minal khati'in hukum ai salun dah mengagir salah eh, isteri aku. Tak apa dah kasut-kasut-kasut cok dah cerita. Tapi bocok cerita kata mung sudah aku sudah ya tak setel tak berjansut lagi setel. Lagi pelaga dulu tak leh lah. Terus hukum lah anda. Nak kata hukum kau ada. Tak ada syariat Allah kata. Syariah Allah tak ada. Lalu tu Allah Ta'ala wari fitrah dia tu. Wari fitrah dia. Yang buat ceritanya. Waqalat niswatun fil madinati imra'atuhul aziz. Turawidu kefataha an nafsih. Pakat kacak kecoh dan dah kapal negeri Mesir. Katanya, oh ah, Zalaikha isteri menteri ni. Oh duk main, duk jadi gila ke anak-anak payah ya. Ah, qasarfaha hubba oh jadi nampak nampak jadi tak leh kira weh nampak teruk benar dah jadi gila teruk dah inna lanaraha fi dhalalin mubin kami nampak dia ni dalam keadaan sesak teruk dah pelain dah zulaikha ni nah ha tu dia jadi buah mulut oranglah padahal Yusuf tak ada kecik apa ni tapi ya tadi ya, budak syahidah syahidah ada apa ya ya tu baik gila benda jahat ni Nah. Lalu itulah apabila dia dengar cerita lah tu, tu, pun wicidik juga gak Zulaikha ni bukan bodoh dia. Bini menteri. Bukan bodoh. Orang ada tu. Falam bahasa mihabbi bakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka. Wa atat kulla wahdatin minhunna sikina. Satu satu benda kejadian. Ya. Nah. Ah, dia panggil puak dia mari rumah, puak-puak duk kecek berapa puluh kata ahulah ada macam-macam kata ya ai mahku ya pisah sawi, wah wah tapah wah lima gapo buat garap gap pisah pergi buah tu so bisa tu anak juga bijak juga dia dia kata ya pasti dia kata pada Yusuf dia kata ya qala tikhruj alaihinna Yusuf tu puan-puan tino nak tengok mari tengok falamma ra'ainahu akbarnahu apabila tengok Yusuf ni ada biasa nak tengok mana dekat Yusuf buat dia ni pakak-pakak takbir pakak-pakak Allah Allah ah ya bukan orang ni waqatta'na aydiyahunna duk pakak ralik tu jadi tangis dia bagi hati melihat dia tak khabar lah Abah hati tak ada dosen ni dah Dia khabar-khabar ni Sakit-sakit dengan hati tak tengok Hati dah denun dah Hati ni terubik ni masuk dari Yusuf dah Jadi sini ada mayak dah Maka ada hayat ni <laughs> Tak Subhanallah Bijak Allah Ta'ala ni Allah Wah-wah cerita Waqatta'ana aidihan wa qulna hasha lillah Oh maha suci Allah Mahada basyara Bukan manusia lah ni dua tempat dah lah. itu ya gulam ya busrah dia kata tu bek pada ya tu bek telaga tu dah pokak kejut dah tengok budak comel ni aning ha, comel yang tua pula nah comel tua hadza basyara ma hadza basyara in hadza illa malakun karim malaikat ni lah ni ni Allah Abu ah, boleh hati jelai kau Qalat fadhalikun alladhi lumtunnani fi Ning lah hakmu Dia pakat dia kata huduh kat aku Dia pakat dia cumpti aku Dia pakat dia kata huduh kat aku Ni dia benda ni Anu ah, ayat kata Sama tina reti lah Dia panggil tak nak panggil Ya tak panggil reti tu Ayat kata reti ni Allah menang Ya tak jangan Allah habis jangan Allah dengan siapa hiris angin pak aku lah tu tak ada pelak muhiri sangat-sangat embung ni puak-puak muka dia habis cerita apa tu kacau undung dia semua nak ayat cerita nak jadi hikmatnya banyak-banyak hikmat lah kita baca tak habis hikmat semua ni apa dah tu la lepas tu ya ayat kat demo ha? ayat sungguh walaqad rawattuhu an nafsi aku dah pujuk dia lah ayat lalu dah pasal pasal ni ya ayat Zulaikha dia ayat kepada Fatina mari duk rumah dia aku sebenarnya nak pujuk dia. Tapi dia fastasam dia ni pegang dengan nah agama dia kesucian diri dia. Wal in lam yaf'al ma amruhu. Patut jika dia tu masih duk kacau tak sewak sebab aku nak lagi amruhu layus layus janan wa la yakunan min as dia akan dipenjara nah dipenjara dan adalah ia daripada orang hina dalam penjara ni orang yang hina lah ha, jadi lalu tu lah Yusuf pilih yang mana duduk lagu kau nak duduk dengan Zulaikha boleh penuh orang nafsu dia Qala Rabbi sijnu ahabu ilai Hei orang muda-muda tengok ni lah Ni lah Yusuf alaihissalam Yusuf merayu pada Allah ia berdoa, wahai Tuhan aku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang perempuan itu hajar aku kepadanya untuk berzina. Wih aku segut lah. Allah, ni tepat. Waliyah wata. Kalau masa dengan adik-beradik dia tadi, belalah aku kena jual, kena gada, aku nak lari dalam penyakit. <clears throat> satu. Lepas pada satu penyakit, masuk penyakit baru. Hak ni patut juga. Lepas pada penyakit, <coughs> apa dia perempuan kena masuk tu jadi akhafu dararain ya bagi akhafu dararain nah wa illa yang minta tuhan, hai tak ada minta Malaysia dah tasrif anni kaidahunna jikalau kamu tidak menolak aku daripada tipu daya puak ni asbu ilaihinna boleh jadi aku cenderung hati kata ni jadi orang bodoh fa wa akun minas aku jadi orang jahil lah kan? aku tak nak orang ni kalau mung tak orang asing, asingkan aku cuba kita fikir nak asing lah mana nak jual bukan dia ada nak pergi tak rumah orang bukan nak pergi buat mana ha. habis jalan molek sekali ya. afdalus sabit, sejenuh. Ah, ha, jadi habis-habis molat apa lah. yang apa aswaul uh, aswaus sayiat yang apa sejahat-jahat benda saya iaitu bekok supaya apa nak asingnya lah. ada sekali dah umur pula ha, berlaku pula bila islam hukum zina ni di sana hukum zina ni halau jadok kapus tahu ni mari cerita-cerita dekat-dekat ni dah Nah, ah, godel satu te halau satu uh, ah, setahun yang hidup kapung. Bak ya nak jaga kemuliaan manusia te dan hidup kapung no ni oh, of orang sini orang sini. Halau tu be. Setahun. di sana. Ah sini tasjid. <laughs> Jadi kita tengok Allah bijak tu hatu hamba dia. Tapi hatu berapa-berapa saja. Dah lega ni tak ada siapa di rumah Yusuf ni, di rumah menteri. Daripada rumah menteri kepada gok. Tadi daripada telaga kepada rumah menteri. Jadi kita tengok bagaimana liku-liku sejarah seorang nabi ni. Masya-Allah, subhanallah Tuhan lah punya tahu. Allah Taala terima doa dia. Fastajaba lahu rabbuhu. Fasarafahu. Fasarafa anhu kaidahunna. Alhamdulillah. Allah الله مصرف عن أولادنا كيد النساء الله مصرف عن أولادنا كيد النساء برحمتك يا رحمة الرحيم إنه هو السميع العليم تهدى دعاء Doa ما ya إسلام doa banyak تهدى دعاء sama doa. tak semua manusia tu eh manusia kacat sebelah kali tak sedengar tak sedengar ni buat headline ni buat tak dia nanti dia tak eh kita tak berdua dia apa dia ya tak eh Malaysia ni da'if Ayat dia sepuluh kali tak kerti lagi Nah kalau nak minta tolong sepuluh kali itu ayat atau kita susah ya tak boleh. Pak ya tak. Nah ya hamba al-abdu dhaiful faqir ila Allah dia. Tapi tu ha as-sami'ul alim. Dengar saya tahu keadaan oh kena tolong orang ni. Tolong rasa gegak. Tolong juga rasa gegak. Kita ada lain gegak. Nah, ah, dia nak rasa gegak. Ni jaga balik hai umat Islam. Inilah cerita Nabi Yusuf. Lalu itulah puak-puak raja-raja ni, puak menteri ni semua badalahum min ba'di ma ra'ul ayat junun yasjununnahu hatta hil. Putuk ni jalan keluar. Kemudian dia timbullah fikiran bagi suami perempuan itu dan orang-orang ada ah, kena dengan dia tu cara kaya Yusuf tu hendak memencara, mem, mem, memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda kebenaran Yusuf yang menghendaki supaya ianya dijauh daripada Selekha nah kalau duk lak duk rumah ni lagi tak habis cerita atau ah, kalau kita rumah lain malu Selekha dan Yusuf tak nak nak buat rumah hamba suku tak legak bukan dia cara Segak ni yang apa? Ha, isu salah lah. Tak apalah. Isu salah. Ha, tu. Jadi, jalan keluar paling mulak sekali. Hatta akhirnya, bukan nak bersegak sok mondok. Bukan buh sebagai teraman, buh sebagai nak becek isu dengan Zulaikha. Nak becek cara lain tak ada dah. Lebih mulak daripada becek cara tu. Kadang tu ya hari ni. Nah, hari ni kita mari iskat tu ya. Alhamdulillah Lepas tu kita sama ayat 30 ni Dah legut lah mana pula tu kita, Yang dakwah legut pula nah, ha, Hari ni kita ngaji sekat kata Suk dia masuk legut Cerita Yusuf AS Nah daripada rumah menteri Dari kosor duk Dari kota menteri Tu baik masuk legut Tapa asah tu Tu yang reda Duk dalam rumah ni tu yang tak reda Asah Hak saya tak reda Walau sama-sama Jangan Harta sepatu, harta reba sejak mana pun Nangis Harta malak sikit pun tak apa Nah, begitulah Eh, umat Islam cerita Yusuf ni banyak benar Tak habis nak gali Kalau siapa Pakat ada perhati hikmat-hikmat Banyak pada saya kecek ni Puluh-puluh kali ganda Nah, hikmat Ayat Quran ni mengandungi hikmat sangat-sangat banyak Nah, sekadar itulah Siapa nak komen ada lima minit lagi siapa nak beri ta'liq fadal dia nak beri ta'liq lagi ada atau nak tanya boleh hmm. ada lah. hendak dia nak ah sakit ah. sepa masa gok tu juga tak ada lah layan-layan yang boleh molek sikit pada nikah nak buat kan cuba cari jatah lah benda tu jadi fuak-fuak dia mahu mahu menjelih agama Islam apa boleh dia istihad lah tu walaupun ada pendapat ulama nikah sah tak sah tak belakang lah nikah tapi lain berjalan tu ada lagi tak menikah saya temu pula <laughs> jadi kan <laughs> jadi nikah berjalan keluar molek sekali jadi walaupun hak sungguh tak walak juga menikah dua tu tu. Tapi habis tak walak hak hak tak walak. Atau habis walak hak tak walak. Asu ah, apa ahsanul radiin dia panggil. Nah sebab baik daripada benda tak walak. Kita sepogok sepogok kan indah. Nah, Allah taala alam. Afanallahu wa iyyakum. wa auladana min sayyid asqam min nah, al-fahsya. Nah, kita kena doa ayat ni kita boleh ambil doa daripada doa Yusuf doa Nabi gapa uh, ayat 24 tu boleh. Allahumma sarif an auladina wa banatina zuriyatina wa azwajina as-su al-fahsya wa adkhilhum jami'an wa ja'alhum jami'an min ibadikal mukhlasin boleh ayat 24 iktibah doa ni ayat. InsyaAllah Ta'ala dah iktibah dengan doa ayat 24 tu. Ambil ayat Quran, mari buat doa. Boleh? Ya Allah, nah, uh, palingkanlah uh, atau becakkanlah atau jauhkanlah daripada anak cucu kami, isteri kami akan asu' al-fahsyat. Dan wasuklah dia adalah hambamu yang al-mukhlasin. Boleh? Nah, iktibah ayat yang keempat tu. Boleh ya? InsyaAllah dah. Hmm, ayat 24. Nah. Siapa lagi ada nak kata apa? Ha, InsyaAllah Saya buat Padahal Tak boleh duduk ah. Dia besar balik tak boleh nak pecah ah. Tak boleh duduk lah ha. Kalau naik atas tak boleh duduk dengan bini kita Kalau nak tina tak boleh duduk dengan kita Boleh duduk ah. Walau kanak-kanak pun mereka anak saudara Habis itu kena ambil orang mahram Nak pera Anak saudara bini kita tak apa dah Apa dah saudara pun Apa dah Dia boleh duduk dah anak saudara bini Nak tahu kita tak apa Nah, ah, tapi mana katanya orang mahram. Kalau orang bukan mahram tak usah awak anak akak lah. Kalau nak awak anak akak, awak terpaksa dia. Jangan jadi duduk sekali. Di rumah lain-lain lah. Kerana khuluak ni, cerita Zulaikha ni beri arti benar besar benar lah ni. ni. Nah, bukan setahun dua tahun dah ni. Dua puluh tahun. Dua pera. Jadi juga. Patutnya jadi jari darah dah. Jadi anak mak dah lah. Jadi juga. Ya Allah musta'an. La hawla wa la quwata illa billah. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Di belakang ni saya wari pengajaran 22 pengajaran daripada surah Yusuf. Nah, uh, nikmat kelebihan pada seorang hamba adalah dari Allah. Kelebihannya itu tidak patut diberitahu pada makmum. Kita ada terlalu kelebihan apa yang royak-royak sangat terutama pada pihak-pihak yang jiwa sebaik orang yang saya nak mendeki kita apalagi yang berjiwa kotor mereka sering mendengki pada orang-orang yang diberi nikmat kelebihan yang lebih daripadanya yang baliknya nah orang yang lebih dari yang sikit tak lebih kurang tak apa ambil itu orang deki orang kurang nah orang lebih tak deki orang deki apa yang lebih dah nah uh, lepas tu orang kena deki itu orang lebih orang lebih nah Itulah pendekian adik-beradik Nabi Yusuf. nah, uh, tak ada aja. Sebab itu lebih pada adik-beradik lain. Cinta itu sering mendatangkan fitnah. Cinta ini mendatangkan fitnah. <laughs> Dan ujian eh, Nabi Yaakob kasih ke Yusuf adalah ayat diuji oleh Allah. Di sebaliknya cinta cintanya kepada Yusuf banyak uji Allah kepada Nabi Yaakob yang menimbul perasaan dengki di kalangan adik-beradiknya. adik beradiknya ni ujian lah. di mana akhirnya Yusuf dicampak ke dalam telaga tengok Nabi aku diserang penyakit duka kecita dan banyak menangis sehingga mata buta tengok mari pada cinta saat tu cinta ni seterusnya Zulaikha isteri bapa angkat Yusuf di Mesir cinta pada Yusuf sehingga membawa hina dan tuduhan masyarakat pada dia kecek orang pekecek penuh penal dunia pada dia hina dia daripada bini orang melia jadi hina Bahkan para perempuan di kota Mesir juga turut menghiris tangi-tangi mereka. <laughs> Waktu pula tupai hina hati. Ya tupai hina hati. Nah, ha, hiris tangi-tangi. Tengok Yusuf macam macam Nah, ha. Kemudian akhirnya Yusuf dimasuk dalam penjara. Itu ha, oleh Yusuf. Karena, karena cinta belakang, tu. Nyakit cinta ni penyakit besar. Nah, itulah sebahagian akibat fitnah cinta daripada fitnah kasih al-hub. Nah, Hasad deki sering berlaku pada orang-orang yang lemah, rendah dan kurang. Baliknya orang yang hati dah hasad deki kat orang. Manakala orang yang deki biasanya adalah orang yang dikurnia nikmat kelebihan daripada Allah. Seperti deki iblis pada ada tu ada Allah Taala suruh sujud belakang dia. Okey lebihlah maksudnya. Ah murid selalu. Eh. Murid lah. Dia tak ajar orang yang sujud dia. Ah tu dia. Iblis murid. Nah, deki adik pada Yusuf pada Yusuf. Ingatlah bahawa orang-orang yang dipengaruhi oleh jiwa hasad dengki tidak pernah ada yang berjaya dan mulia dalam hidup walaupun mereka berketurunan mulia seperti nabi dan raja. Kalau juga berdeki kak tak ada nak balik nak molek nak naik tagih tak kak. Tak usah jadilah yang berdeki hai umat Islam. Nah, tapi kalau mu kena kena deki dak orang, mu syukur pada Allah banyak-banyak. Sebab itu tanda kata mu lebih. Orang okay, Tuhan deki ni, orang deki pada dia ni Nah, adalah oleh yang Tuhan beri nikmat yang banyak. Fitnah perempuan adalah sebesar-besar ujian bagi orang lelaki. Ingat mana? Dan sebaliknya, orang lelaki sebesar-besar ujian kepada orang tina. Nah, fitnah. Terutama lelaki atau perempuan yang diberi kemuliaan dan punya rupa parah yang cantik. Oh, kau-kau ujian banyak. Nah, dan menarik seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha Nabi Yusuf ni Masya Allah Melianya Jangoknya Nah, bakar molatnya, bakar Nabi Nah, hak ni pula Oh, bini rajanya Bini gawa menterinya Comelnya, Masya Allah cukup lekat hmm. Ya, yeah. lepas tu saya Wari yang kelima sini Sesungguhnya serigala dan menata buah Tidaklah lebih bahaya daripada manusia yang berjiwa kotor Agak molat dan manusia lebih lebih pada hanya gila lagi. Nah, daya jadi malak. Nah, lagi dikuasai oleh hasad deki walaupun dari kalangan sesama saudara sama adik-beradik pun nah serigala kerana kita ada hubungan yang serigala kan serigala makan Yusuf padahalnya adik-beradik yang makan lah, bukan, bukan serigala oh, ya, atau bahaya serigala tu bahaya juga tapi bahaya adik-beradik bahaya orang deki lebih bahaya daripada serigala lagi ini saya ambil hikmah tu baik daripada cerita ni lah. Nah, kejahatan manusia adalah berperingkat-peringkat. Maka di kalangan anak-anak Nabi Yakub tu ada yang keje, banyak ke kejar lah. Dan ada yang lembut hati, bersifat kasih belah seperti Yahuza. Kata abik dia tu, Yusuf belanja hampir mati dah. Di kalangan adik-beradik Yusuf dia lah. Jangan bunuh, tahu dari, dari telaga dia lah. Bah, tahu tak Yusuf dia hidup dari telaga lagi. Dan apa Batu besar tu lagi. Jangan, jangan, jangan. Kita janji dah tak saya bunuh. Kita tak ada telaga. Ya. Ikut dia. Jadi kadang-kadang. Ha, Sejak ah, huzah ni makna hati lembut. Dalam orang jahat ni ada radak pula jahat. Mudah-mudahan. Kalau siapa tu orang jahat. Ada orang jahat albu hati. Pada kepada kita. Orang yang kena jahat. Alhamdulillah. Penipu acak kali mendakwa diri selaku penasihat yang mempersonal hati orang yang ditipu syaitan inni lakum minan nasihin wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin dia orang nipu tapi orang atau dia orang yang nasihat ke orang begitu juga adik-adik Isa nah aa, ha, kami daripada orang nasihat untuk mengadar rancangan jahat tak ada Isa ya Allah <laughs> ya peranan syaitan amatlah besar kesannya dengan izin Allah pada manusia dalam sebuah keluarga jaga mana hei, orang jaga keluarga terutama di antara anak-anak para nabi kau orang lebih kau syaitan mari kau anak orang lebih anak orang ulama tengok sampai itu saya doa yang sama anak tok guru ni 90% tak leh dia tok guru tengok nah tak jadi tak leh jadi support tok guru mana kata kurang pada tok guru lah nah lepas tu dalam 2 3% lebih pada pak lebih pada tok guru dalam 2 3% lah. lepas tu tak boleh jadi tok guru tak lewat 3 4 5%. Lepas tu 90% tak ada pula jadi gapo. Dia dia orang nak sebab ujian banyak. Tok guru kena uji, anak yang kena uji, kena uji, kena uji banyak. Ini mulai dari kemak tu hai tahu anak nabi hai hatta besar. Allahu alam. Takut jadi banyak fitnah-fitnah. Nah, bak anak puak nabi ni setekh hoi. Setan yang hak puak kah main nak tipu anak nabi. Ni. Anak tok guru, anak tok imi, hey, tok imi agama lah anakmu. Anak orang-orang melia, tok nebe, tok gapo ni banyak kepunah anak nama ni. Banyak kepun anak puak dia jari anak molek. Orang-orang lebih-lebih ni banyak ke anak nak jadi punah. Sebab apa? Syaitan khuh di cara ke dia. Ni saya ayat buku syaitan Nah. Seperti di antara anak-anak Nabi ada. Siapa bunuh nah? Kau bunuh habis. Anak Nabi. Apa nak? Oh, dia tak uji eh antara anak-anak Nabi Akub dan di antara lelaki perempuan yang berkeluar hmm, dan gamalah menamalah tu khidmat payah auzubillah min zalik nah itulah apa hotel banyak hotel lagi tapi kita ambil minggu ni apa hotel ni hari insyaallah taala supaya kita tu boleh ambil pengajaran daripada cerita surah yusuf alaihi salam والله تعالى اعلم بالصواب اقول قولي wa واستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عافانا الله وإياكم من سيل الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته